สวัสดีครับผม TJ ครับはい今回なんですけども皆さん大好きな屋台シリーズになりますはいまあそんなねタイ料理の屋台なんですけども今回ご紹介するのはこれまたね皆さん大好きなタイ風ラーメンことねホイッテヤオですそうでそのグイッテの中でも今回ご紹介するのが鶏肉ヌードルことグイッテオガイというものになります まあね今回僕がご紹介するこちらのお店なんですけども僕最近結構ねフラフラする癖があってそうでまあ真夜中、まあ、朝方にフラフラしてたらたまたま見つけた屋台であこんな時間帯にやってるんだこのお店と思ってそうでまあフラッチっで食べてたんですよそしたらもう 感動するぐらいびっくりするぐらい美味しくて、うん、でこれは今度食レポ来た方がいいなと思って今回ね来たわけでございますはいでまあなんだかんだ言ってるうちに僕お腹ガチで空いてきてるんで早速注文の方していきたいと思いますじゃあ行きましょう で今ご紹介していただいたんですけどこちら見てくださいこちらねセンバミーこちらの中華麺ね自家製らしいですそうだからねおすすめらしいんでこちらをね今回注文したいと思いますそしたらこちらねご覧ください何分フィーボリカンとはえンまあ、こちらね無料の飲料水になっておりますそうね結構なサイズ感あるでしょうこちらかなりでかいですで横にはほらね 水のこの補充タンクみたいなやつもあるんでもうお客さんの多さがね伺えますよねこちらでご覧くださいこちら屋台の奥側ではまあ仕込みをしておりますねやっぱりあのお客さんも多い人気店ですし24時間営業なんでこうやってもね常に仕込みもしながら営業してる感じになってるみたいですリカ、ครับ เอาบะหมี่ครับ ใส่ผักนิดหน่อยครับสวัสดีครับ ครับนิดหน่อยใช่ไหมครับส่อะไรบ้างครับ ใส่อะไรบ้างรวมเลยไหมาแล้วแต่ครับ อร่อยเที่ยงครับอาแต่ผมไม่ไม่ชอบเลือกไม่ชอบเลือกนะครับ ครับครับครับはいでご覧くださいこちらがね注文して出来上がったねバミになりますでこちらまあ調味料一覧ですねほら まあ、砂糖唐辛子これお酢、えー、ナンプラーかなうん4種類でこの上にあるこちらのお野菜この葉っぱと、まあ、こちらゴーヤですねそうこちらはあの無料ですだからもうね食べ放題になりますそうでほら横のお兄さんもね今注文して出来上がって自分好みに味をこうやって調整してるわけですよそうそうこういう感じでねうん でもね僕のおすすめはまずね何も加えないで飲んでもらいたいです僕も前回ね最初そうしたんでうんこちらのお店ね、ティウソンクイッテเตี๋ラっていうお店なんですよ。 うん、で先ほども言ったように僕はたまたまねばったりと見つけたお店ででその後 Google で調べたらなんか星も4.4ついててでめちゃめちゃ高評価ででなんかあのー、知り合いのタイ人にも聞いたら有名らしいですこちらのお店そう食いってよかい、まあ、鶏ヌードルなんですけどそうで有名らしくてあだからうめえのかって僕思ったんですよねそううんでねまあこちらね食いってよかいマラ こちらのマラっていうのは、まあ、あのタイ語で、まあ、日本語でゴーヤって意味なんですよね、うん、でも僕あのゴーヤはあの嫌いなのであの入れてませんなのであの好きな方はぜひあの入れてください <laughs> はい、まあ、てな感じでほらもう来て結構時間経っちゃってるんでねこれ以上時間経っちゃうとほら味が落ちちゃうんでもうねいただきますいやスープからね最初はいただきます のスープマジでうめえ本当にアロエアロエはいあのねこれオーバーかもしんないですでもガチで僕が今まで食べてきたバミうんまあこのこのクイッてよかい鶏肉ヌードルの方なんですけどねでスープは僕ナンバーワンにうまいですそう だって前食べた時も一口目スープ飲んで僕感動しちゃったんですよね <laughs> 笑っちゃったんですよ思わずうまっつってそう1人で生きてるにもかかわらずねそうで今回やっぱ食べて思ったのがやっぱりうまいそうでまあ麺もいかせていただきます か前回よりうめえんだけど <laughs> ここの麺めちゃくちゃうまいですっていうのがやっぱりタイのそのクイット屋さんとかであるバミー、まあ、中華麺でバミーなんですけども結構意外と細かったりするじゃないですかただこちらのは、まあ、その手作りオリジナルなんだよっていう風に言われてで僕も前回食べた時はそこまで知らなかったんですよそう前回食べてその後いろいろ調べたりしたらなんか この麺そうバミーはなんか特製のオリジナルみたいでそれがなんか美味しくて人気があるって言われててでまあそういった情報を仕入れた上で今こうやってまあ食べに来てで食べた感想がここの麺めちゃくちゃうまいあのね太さが結構日本のラーメン屋さんに近いかなってうん なんか日本のそれこそあの東京ラーメンみたいな東京豚骨みたいなあのベーシックなラーメンあるじゃないですかあれで使われる麺と同じぐらいの太さありますねこれこの麺めちゃくちゃうまいよこれマジか まあ、ちなみに余談なんですけど麺はこちらのバミ以外にも、まあ、千レ千ヤイバミー仙とか一通り他の種類はありますたださっき店員さんにも聞いたんですけどもおすすめは圧倒的にこのバミらしいです、うんまあ、麺もほら黄色いこの中華麺なんで、まあ、卵麺っていうんですかみたいでいやこれこれ控えめに言ってガチでうまいぞこれやばい 本物のアロヤロでまあこちらなんですけどねもう食いってよかいって言われてるぐらいなんでまあ鶏肉ヌードルじゃないですかなんでほらこの鶏肉が結構ねもうどっさりと入ってるわけですよで食べやすくこうやって小さく、まあ、切られててなんで鶏肉もねいただきたいと思いますこの鶏肉もねめちゃめちゃ旬でます旬でますこれ なんか鶏チャーシューみたいな、うん、そんな感じかなでまあさっきから僕美味しい美味しいって言ってるんですけど、まあ、このスープ、まあ、どういった味なんだ TJ と思ってる方いらっしゃると思うのでちょっと説明させていただくと、まあ、この黒いスープねまあ日本でいうとこの結構醤油ベースに近い味ではあるんですよそうただなんかあのー、全然そのタイっぽいそういった癖もなくちょっと甘い甘い醤油ベースのスープで でこれ鶏をだしに使ってるんで、まあ、その甘みといいますかその味のコクがねとてつもないですそうもう一口飲んだら分かるんですよねこのね味の奥深さがうんやっぱりこのねスープもうちょっと他の人とは比べ物にならない領域いっちゃってるなーって感じますねうん もう本当にこの鶏のだし汁あとはまあそのハーブだとかそう、まあ、いろんなのが使われてるらしいんですけどねあ美味しいね、まあ、この味は多分タイ料理が結構苦手な方でも食べれるようなスープかなと思いますそう全然そのねタイ料理特有のああいった癖は一切ないんでうん いちょっとね味に刺激を加えるために唐辛子入れてきちゃいましたで今ね見えてるかちょっと分かんないんですけどこの唐辛子とあとあの砂糖も入れちゃったんですよね僕うん唐辛子と砂糖を加えた甘み辛いわうまい唐辛子と砂糖最高です一度で二度 味わえる最高はいではですね完食いたしましたごちそうさまです今回僕が食べたこういって4回鶏ヌードルなんですけども40バッそう安いよね <laughs> 安くてもうこんなに美味しくて24時間営業の店そりゃ人気出ますよ、うん、で僕ねやっぱりびっくりしたのが 今日撮影来てるの僕2時半ぐらいに到着したんですよだからそのそれで言うと昼飯時をちょっとずらしてきたんですけどもなのにもかかわらず僕以外のお客さん常に10人以上いるんですよねそう みんな食べに来てもう10分15分して食べたらもう帰ってでまた食べに来てみたいな感じでもうひっくり返すのお客さんも常にこうやって来てる状態なんで本当に人気店なんだなってでさっきグラブのお兄さんとかタクシーの運転手の人と喋ったんですけどうまいだろここここ美味しいよねって言ってたんでおそらく常連の方なんじゃないかなと思います、うん、で今回僕が食べたのは40バーと普通盛りなんですけども 大盛りっていうのもあってで結構大盛りを注文してるお客さんも多かったんですよね、うん、でも僕はね普通盛りを食べて思った感想は普通盛りでも麺の量結構ありますまあ、それでいうと他のクイット屋さんのバミーとかと比べると麺の量は全然他のお店でもあるんで、ね、まずは普通盛りでいいんじゃないかなと思いますはいで場所なんですけれども駅でいうとエアポートリンクかな真っ赤山碑がまあ すぐそこにあってまああのー、線路沿いです、うん、一応ま地図貼ってるんでそれ見ていただけば分かると思うんですけども線路沿い線路脇にあるお店なんで多分この辺りに来れば目立つんですぐに分かると思いますで今回ですね僕は食べに来たンブリッジ4回まだこちらマジで本当に美味しかったですなのでタイ在住のもうバミー好きのタイ風ヌードルタイラーメン好きな方にはぜひぜひ食べに来て もらいたいなと思いますまたですね旅行者の方にももちろん旅に来てもらいたいはいなので皆さん機会があればぜひ来てみてくださいはいでは本日も最後まで動画をして視きありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします